Somos natureza. Convivimos nela y e aprendemos dela. Es por eso que los caminos que percorre a formación de profesorado en un mesmo lugar. Si os caminos en Galicia levan a Santiago, todas nuestras sendas deben llevar a nosas aulas. Hai dez decidimos crear red rede la que a formaciones oportunidades fuesen las mesmas en cada un dos lugares da nosa terra. E configuramos con siete nodos interconectados en siete ciudades galegas. Semella un chisco se credes o carballo de conso. Temos un tronco sólido que alimenta as fortes ramas da árbore elas distribúen todo o zume por todas as polas e follas e dan fermosura e vigor ao consunto. A nosa rede é así, un elemento vivo no que sustentar a formación dos 33.000 profesores e profesoras da nosa comunidade educativa con equidade. Deste esforzo nace no 2011 o CAFI, o Centro Autonómico de Formación e Innovación, que asentou a formación do profesorado galego como unha das grandes referencias do Estado. Nestes anos elaboramos o marco das competencias profesionais docentes, o instrumento co que cada profesor ou profesora adecúa as súas formacións a partir das súas necesidades. E despois, lideramos, dentro do programa Erasmus Plus, a redacción dun marco europeo de competencias profesionais docentes. Todo isto sen descoidar a certificación digital, que facilita o labor docente e a superación das actividades. Poderíamos dicir que hai un antes e un despois da ferramenta FProfe. Con noso traballo conseguimos convencer o profesorado da importancia do modelo de mellora de competencias nos propios centros educativos, coñecidos como plans de formación permanente do profesorado, que suman a máis do 96% dos centros existentes en Galicia, e también da importancia de impulsar a su internacionalización. Los tiempos cambian muy rápido y e las necesidades do profesorado de OSE non son las mismas que las de tiempos pasados, por lo que no 2018 creamos Aula Nova no como referencia de un espacio de encuentro, reflexión e experimentación que exportamos a redes de centros de formación. Estes dez anos conseguimos atraer o profesorado a grandes eventos nos que poder escoitar as voces máis importantes do panorama educativo, artístico, tecnolóxico e social. Un esforzo organizativo recompensado polo alto grado de satisfacción das persoas asistentes. Pero a vida tivo revés social da pandemia desde o ano 2020, onde a nosa árbore resistiu, incansable, polo traballo de todo o persoal, que deu resposta inmediata ás necesidades que chegaban desde os centros educativos. De feito, o incremento nas cifras na formación do curso 2021 atestigua no vigor da nosa árbore e a súa resiliencia en momentos difíciles, grazas á altura profesional do profesorado galego, que demostrou o seu compromiso social para formarse de xeito inmediato, continuando clases non presenciais e semipresenciais, ofrecendo certa normalidade á comunidade educativa. Pero a vida segue e en paralelo ás nosas liñas principais traballamos os programas de plurilingüismo destinados á potenciación da competencia comunicativa do profesorado, a internacionalización dos centros a través do novo programa Erasmus Plus 21-27, as accións dirixidas ás 26 familias de formación profesional. E impulsamos de xeito decidido as formacións para colectivos docentes específicos e as escolas de nais e pais. repensar o presente prepara a árboles para afrontar os nuevos retos que pasan por la transformación digital dentro do marco europeo de competencia digital docente, o bienestar emocional y e o compromiso cos objetivos de desenvolvemento Sostenible 2030. Benvidas e benvidos todos e todas a unha década de formación permanente do profesorado. Un lugar para aprender, imaginar e homenaxear os centos de persoas que traballaron desde o CAFI e dos seis CFRs, as verdadeiras artífices que fixeron do decreto firmado hai dez anos o instrumento capaz de cambiar o rumbo da formación en Galicia, convertendo a nosa rede nunha árbore fermosa. Un traballo de dez anos que ilusiona e olla cara ao futuro coa creación no edificio fontanda Ciudades de la Cultura do Centro Galego de Innovación Educativa Digital. Y aquí seguimos, haciendo camino, paso a paso, día a día, formación a formación e verso a verso.